саламатсыздар оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағын жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз 33 үшінші параграф магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсері сонымен қатар тұрақты токтың электр қозғаушы қозғалтқышы сонымен қатар өлшеу аспаптары деген тақырыпқа тоқталатын боламыз олай болса біз өткен сабақтарда тоқталған болатынбыз жалпы эрцет тәжірибесі ампер тәжірибесі тоқталған болатынбыз ал енді бүгінгі сабақта осы ампер тәжірибесі ампердің күші сонымен қатар лоренц күші сол қол ережесі магнит индукция векторларына тоқталатын боламыз бүгінгі сабағымыз әрине бүгінгі сабағымыз бастамай тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп біздің каналымыздың дамуына сіз де үлес қосуды ұмытпаңыз жақсы біз бастаймыз жалпы ампер күші дегеніміз не яғни магниттік өрісте орналасқан ток ағыны өткізгішке әсер ететін ток күшін айтамыз енді қараңыздар бізде мына бір өзіміздің қолымызды аламыз өткен сабақта айтқан болатынбыз бұрғы ережелерін иә яғни <clears throat> сол қолымызды ұстаймыз сол кезде мына бас бармақ бізге осы нені береді екен ампер күшін береді оның бойымен жүретін өткізгіш яғни бұл бізге нені береді әрине оның ток күшін береді және өткізгіштің ұзындығы бізге l-ді береді деген сөз да л ал осы қолдан тесіп өтетін мынандай бізде магниттік өріс бұл нені береді екен индукцияны береді да нәтижесінде ампер күшінің формуласы келіп шығады ампер күші тең болады екен ток күшіні көбейтеміз в деп жатқанымыз не еді әрине бұл магнит өрісінің индукциясы көбейтеміз ұзындықтың өзгерісіне және синус альфа бұл жерде ай деп жатқанымыз ток күші өлшем бірлігі ампер білеміз иә ал мынау біз жаңа магнит индукциясы өлшем бірлігі тесла ал л деп жатқанымыз өлшем бірлігі метр ұзындық білеміз ал ампер күшінің өлшем бірлігі бұл ньютон күш болды ма ньютон деп қарастырамыз енді ампер күшінің бағыты қандай бұрғы ережесімен анықталынады дейтін болсақ бағыты сол қол ережесі яғни сол бұрғы ережесімен анықталады деп мына нені жазып қоямыз енді осы жерден біз не істейміз ә, форманы түрлендіріп көрейік иә давайте мыналарын өшіріп тастаймын форманы түрлендіреміз мысалы осы жерден біз ток күшін табатын болсақ иә ток күшін табатын болсақ қалай болады ә, мына бетте көбейту амалы теңнің мына бетіне бөлу амалына түседі нәтижесінде f ампер бөлеміз индукция және ұзындықтың өзгерісін синус альфа деп қоямыз немесе индукцияны тап дейтін болса индукцияны тап дейтін болса дәл сол ереже бойынша ампер күшін бөлеміз ток күші ұзындықтың өзгерісіне және синус альфаға деп те қарастырады екенбіз яғни осылай түрлендіре берсек болады қараңыздар бұл түрленген форма негізгі формула. немесе осы жерден ә, дельта лді тапсақ та солай көбейту амалы теңнің арғы бетіне екінші бетіне бөлу амалына түседі сол себепті бізде формуламыз осылай өзгереді екен иә енді ары қарай кеттік жалпы магнит күш сипаттамасын яғни индукция векторын қарастыратын болсақ ол бізде в яғни индукция векторы жалпы магнит өрісінің индукциясы в әрпімен белгілейміз күшті бөлеміз неге әрине ток күші мен ұзындыққа яғни ампер күшінен біз индукцияны тапқан кезде формуламыз осылай түрленеді екен міне қараңыздар бұл өлшем бірлігі Индукцияның күштікі ньютон ток күшінікі ампер ұзындықтікі метр деп қарастырамыз енді осы жерде магнит өрісінің индукциясының бағыты қай ереже бойынша анықталынады дейтін болсақ бағыты оң бұрғы ережесімен анықталынады деп қояды екенбіз окей осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік ә, бізде ұзындығы берілген демек лмыз нөл бүтін оннан екіге тең индукция векторы в иә және ток күші берілген табу керек ә, әсер ететін күш f амперді табамыз бил деп алсақ болады иә ток күші л ол кезде нөл жиырма бес көбейтеміз жиырма көбейтеміз нөл бүтін оннан екі енді қараңыздар мына мен мынаны қысқартып жіберсек болады мына екеуін көбейтсек төрт болады төртпен мынау кетеді демек тең бір ньютон болады екен да ответ қаламыз. деп аламыз ары қарай кеттік енді лоренц күші жалпы лоренц күші дегеніміз не магнит өрісіндегі қозғалыстағы зарядқа әсер ететін күш деп қарастырамыз яғни қараңыздар мына жерде өріс пайда болды мына өріс бізде магнит өрісі иә осы жерде осы зарядқа әсер ететін күш бұл лоренц күші деп аталады екен да демек бұл ә, сол қол ережесімен анықталады лоренс күшінің бағыты да сол қол ережесімен анықталады демек мынау бізге нені береді екен бас бармақ лоренц күшін береді осы жердегі зарядтың қозғалысы ол бізге жылдамдығын береді ал кесіп өтетін бұл магнит индукциясы енді қараңыздар бұл форма қалай шыққандығын анықтаймыз негізгі бізде ампер күшін алдық бұл жерде э, ток күші деп жатқанымыз заряд пен уақыттың қатынасы ал жылдамдық неге еді? ұзындық пен уақыттың қатынасы нәтижесінде қараңыздар мынау ұзындық пен уақыттың қатынасының орнына біз не жаздық жылдамдық жаздық нәтижесінде заряд жылдамдық индукция синус альфа келіп шығады біздің неміз формамыз лоренц күшінің формасы келіп шығады бұл жерде q деп жатқанымыз не заряд өлшем бірлігі кулон білеміз кулон деп қойсақ болады ал V деп жатқанымыз бұл жылдамдық өлшем бірлігі метр бөлінген секундқа тең ал мынауымыз бізде ә, э, тесла иә білеміз тесла яғни осы жердегі магнит өрісі ғой бізде түсіндіре алдық па магнит өрісі магниттің өрісінде не жүреді әрине электрон заряд жүреді да түсіндіре алдық па сол зарядқа әсер ететін күш лоренц күші деп атаймыз да ns дегеніміз не магнит өрістері магнит полюстар деп қарастырамыз енді осы жерден формуланы түрлендіріп көрейік біз зарядты табатын болсақ формуладан математикалық ереже бойынша көбейту амалы теңнің екінші бетіне бөлу амалы болып нәтижесінде f лоренс бөлеміз неге жылдамдық және индукция синус альфа деп жақсы осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік ә, бізге индукция берілген демек в берілген жылдамдық берілген протонға дейді яғни протонның ә, заряд неге тең бір де алты көбейт оның минус он тоғыз дәрежесіне тең f лоренсті табатын болсақ заряд жылдамдық индукция зарядымыз бір бүтін оннан алты көбейту оның минус он тоғыз дәрежесін көбейтеміз жылдамдығымыз он мега деген сөз 10 көбейту 10-ның 6 дәрежесі және 0,10-2-ге. Так, мұнайку қысқарса, мұнайбетті минус 13 қалат. Ал, мұнаймен мұнай кетет, 2 қалат. Демек, бізде 3-те 2 көбейту 10-ның минус 13-і десек. Бұны біз еде басақ болады. Әрине, бұл жерде 0, 32 пико ньютон деп алсақ бола ма әрине болады иә нәтижесінде ответ б деп аламыз ары қарай кеттік енді электромагнит электромагнит ішінде соленоид дегеніміз не яғни соленоид деп отқанымыз өткізгіш спирал яғни магнит өріс тудыру үшін керекті электр тогын өткізеді демек мына жердегі орам бізде соленоид арасынан ток өткен кезде осындай өріс байқалады деген сөз немесе мына нені айтып кетейік электромагнит яғни мына жерде ток келеді иә міне қараңыздар арасына не салынған міне ішіне темір өзекше орналастырылған шарғы электромагнит деп аталады ал шарғыға оралған сымдар электромагниттің орамасы деп аталады екен яғни мына жерде сым оралған міне қараңыздар бұған өткізгіштер келген кезде бұл жерде не пайда болады магниттік өріс пайда болады магнит яғни <clears throat> түрлеріне тоқталатын болсақ мынау таға тәрізді магнитіміз иә? өріс не сым оралған магнит өріс бар немесе ә, мынаны айтсақ болады қараңыздар осы бізде демонстрация яғни алдағы уақытта мектепке келетін болсақ осы ә, осы магнитті қолдана отырып магниттік өрісті көруге болатындығын жасайтын боламыз ал енді электромагнит деп жатқанымыз жалпы барлығымыз білеміз егер ә, осындай бір кішкентай моторчик немесе генератор ашатын болсақ ішінде міндетті түрде не болады осындай бір темірлер болады және мыс оралған болады бұл магнитті өріс яғни өріс тудырып токтың пайда болуына себеп болады иә әрине мына бір қызықты оқиғаны оқып өздерің түртіп алсаңдар болады иә? және де бұл да бір қызық оқиғаны шындық магнитке байланысты сонымен қатар бүгінгі сабағымызды пысықтау мақсатында бар болғаны 5 есепті шығарып комментарий ретінде қалдырып түсінбесек иә міндетті түрде ұстаздарыңа жіберіңдер келесі сабақта жолыққанша сау болыңыз